indah gak indah gak indah kakak indah gak indah gak indah cuma kakak indah kakak indah sayang aku cuma suka kakak indah gak indah gak indah gak indah kakak indah gak indah gak indah Bila sama dia sayang gadenya anu ku mau gaga pangai penuh rasa dayang kakak endah sayang ada cuma suka kakak endah kakak endah kakak endah kakak endah kakak endah cuma kakak endah Kakak indah sayang Ari cuma suka kakak indah Kak indah, kak indah, kak indah, kakak indah Kak indah, kak indah, kak indah manis Laut dan jurang gelisah Kalau jodoh pasti jumpa Si kau suka kakak indah Kak indah, kak indah, kak kakak indah Kak indah, kak indah, cuma kakak indah Kakak indah sayang Ari cuma suka kakak indah Kak indah, kak indah, kak kakak indah Kak indah, indah, indah, kak